Συνεχώ ανωδική διαδρομή διανύει η Κρήτη TV και στο χώρο των μέσων κοινωνική δικτύωση, με την κοινότητα στο Facebook να έχει πλέον ξεπεράσει τα 100.000 μέλη, με τα επίσημα στοιχεία να την κατατάσσουν σε ό,τι αφορά την δυναμική ανάμεσα στα 5 πρώτα τηλεοπτικά μέσα τη χώρα και σχεδόν σταθερά στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την διαδραστικότητα των χρηστών που μοιράζονται τι αναρτήσει, αντιδρούν, σχολιάζουν και κοινοποιούν. Έχουμε φτάσει πλέον στα 100.000 likes στην επίσημη σελίδα τη Κρήτη TV. Ε, πράγμα που μας τοποθετεί στην πέμπτη θέση σε κατάταξη στην ιεραρχία των τηλεοπτικών μέσων ψηφιακά και μάλιστα πολλές φορές ερχόμαστε και ανεβαίνουμε στην πρώτη θέση ε, βάσει της αλληλεπίδρασης που έχουμε από τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τα δικά μας μέσα. Είμαστε από τις μεγαλύτερες κοινότητες και παίζουμε πλέον μπάλα σε πανελλαδικό επίπεδο με κέντρο βάρου στην εγκυρότητα, την αμεσότητα, την ουσιαστική ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία, η Κρήτη TV μέσα από τα μέσα κοινωνική δικτύωση διαμορφώνει ένα νέο πεδίο σύνδεση με το κοινό που ξεπερνάει τα όρια τη Κρήτη και τη Ελλάδα, ακουμπώντα την ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπει ότι ένα περιφερειακό κανάλι κάνει μια προσπάθεια ψηφιακά να επικοινωνήσει το περιεχόμενό της και να υπάρχει ανταπόκριση όχι μόνο εκτός Κρήτης, αλλά και εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν παντού κρίτες, αν θέλετε να το θέσω έτσι, οι οποίοι παρακολουθούν το περιεχόμενό μας και έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι μπορούν μέσω του site μας να δουν το πρόγραμμα, εκπομπές που μπορεί να μην έχουν δει live, αλλά πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι έχουν πλέον καταλάβει ότι υπάρχει και το live streaming που μπορούν να δουν live τη στιγμή που παίζει μια εκπομπή τη στιγμή που παίζει και βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο εντός ή εκτός Κρήτης. 100 και πλέον χιλιάδες μέλη στη διαδικτυακή κοινότητα του Facebook της Κρήτη TV είναι η πρώτη αποτύπωση μιας διαδικτυακής παρουσίας που δεν επιβεβαιώνει απλά, αλλά έρχεται να πιστοποιήσει ότι ακόμη και στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η τηλεόραση, όταν ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο, με σεβασμό στην ποιότητα, μπορεί και στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κάνει τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν σκεφτούμε ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη γκάμα λόγω του παγκόσμιου ιστού, της ψηφιακής τηλεόρασης, μεγάλη γκάμα λοιπόν ε, ε, τρόπων που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, να ψυχαγωγηθεί και παρόλα αυτά σταθερά επιλέγει Crete TV, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά, όλοι μας, όλη η ομάδα της Crete TV. να